bagadde bakobole mu luyimba luneeno ah, nga tuvudde mu ki akayimba kano bukawuliriza obulungi meseji yalwo gwe bwoba ogiwulira egenda luddawa oba yageza kuwaidinga something i can't comment on that but as a songwriter i can see the creativity he has mm. yes. the creativity in it. yes omuntu ah, bwawuli olimba lunalumansi ayinza obutamanyi njagala tukijje okuba katoledde gwe oyinza obba okitegedde kiri mu luyimba ausyoredy have uh, ensonga lwaki wakoze oluyimba luno duddamu that message behind the song bw'owuliza oluyimba luno eno lulimu zite love song oba its a political song the message in it oluyimba lu related to social life ku buli muntu yenna nawe kenyini lukukwatako so its not political its not love its just a genosong a genosong, a genosong yes. tuwe mulaini wakiri kale vaseemu gyomanyi naluma nsitonkabira bwogwa mu nsasage weekabire naluma nsitonkabira bwogwa mu nsasage weekabire naluma nsitonkabiraa ku bobba bobba lwaki omuntu gwolina omuzanyisa mugalabanjanga byezimba byandikyonye gwe naye mulabe yeyambisa gwe kale owewala yasuuta wange kwanafu ya kale ebusoga bangulika lyangobi mwaluwa bampita obini embale bankubira akadadi naye owange kwankuba endipo naluma nsitukabira ogwa munsasake weekabire naluma nsitunyigira nga ogwa munsobi kwe wenyigire naluma nsitont cry for me oh, Don't cry. Now, what's wrong with you? jobomanya tugete bigambo biweteyo era nze kyenkakasa tewali kyokola kyotamanyi lwaki okukutan'okusabyu ng'okimanya okusajja gubbi obanje muliko kituufu lwakitukisamu lwatu omuntu wajoga bantu bo nomala n'omunywegera gwe aba yakuwa majayogera tumanye tuli wakugula buguzi aba yakugula tukimanye kibeyogero belofera bufezi okimanya kukeneka nokkiriza kweyambisa ekwe nga ya kula baganda bo mm-hmm. Abiti ne barubina, manya nti otunda bantu bo abantu bajja nakuvamu nalumansi tukabira ogwa mu nsosakke wekabire nalumansi tunyigira ogwa mu we nyigire, wenyigire nalumansi don't cry for me oh, don't cry nalumansi what's wrong with you nze mmanyi obimanyirwa kuba weewuuza waliwo amaanyi nga bonna obakira kikiweepeebya olw'abantu booda mu kunsonyi ekitiibwa kigeera abantu abo bakweyerusa si beeruku watenze gwolaga enzikiza nyenza kulumirira okamala oyo sente zakuwotugula atunda byebyajjukira akowamani alinga agamba oli waggula buguzi naawe ololonkana walinga kalongengelwa nirebenyama oho ne banyoko balaba obaswaza takulabawo wakukereka bukanasi n'abantu bo abajeraga bujerezi buli babutii alikule kamukibira naluma situkabira bwogwa munsasagge weekabire naluma nsitunyigira nga bwogwa mu nsobi gwe wenyigire naluma nsi don't cry for me oh, don't cry naluma nsi what's wrong with you okusalawo what's wrong with you bwogwa munsasagge weekabire wamusobikwe wenyigire buswaye wamwe don't cry olema oh, what's wrong with bangi bakomentinze bagamba nti akayimba kano wakazemu n'okusinga bobi wine era bagamba nti kekali badde original version y'oluyimba luneeno bw'osanga bobi wine essaawa zino ngaomusanze oyinza mugamba ki nsooka kumwebaza kuwandiika nakuyimba luyimba lulungi nnyongoolo I don't, I don't believe nti olwange lwasinze olulwe lwa nsonga neyimbi lulwe so there is nothing like olwange lwasinze olulwe No, you can't. We can't. We can't judge people by what we hear. We judge people but by what they create. Nakoyo okumira amalusu nange kutunuri okutunuulira bavari na ne baserobeza nga nze nasomosomukka kwabalemwa nengobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwetula mu bantu mpulira njamu byonna byonna bye babadde basuubiza ensiira eggulu olwo nendaba mbifunidde mu kino ekitereke ky'omukwano pulatina ndibakoya pulatina ndibakoya omwana wange ogenda bufumbo wonga omuntu bulatina gusose mwana nge nyamba buyambi oterera obeeyo ofumbe mirembe mu mikono gyensuwa yange mwamwentadde otuze otutono galamata abwajjanga gwe mwona sonsekanga olwendo at a moment nkyali nzeka hmm. yes okay. tuogere ku kyo gyagala okuteekateeka weare told you, you planning to have a show in dubai eno show genda gikola otya era erimu baani abali behind it kubanga tuwulidde tu nti akayimba kotegateeka okukola oba okufuula main, main point kayimba ka bobby wine why this song lwaki akayimba kano era lwaki dubai lwa nsonga nti abantu bonna kebera ensi ki kekayimba akasobola okwogera ekibali ku mutima yes kyoganya okwogera olwedde nodduyimba anti kati simanyi kiri ku mutima gwa mulala oli ayinza obeera nena lumansi nga eh. maama we oli ayinza obeera nena lumansi nga yegwe purezenta oli ayinza eh. obeera nena lumansi so nalumansi mm. can be love nalumansi can be genuine nalumansi can be anything kyovala mm. nagambye his excellency mm. is a very wise and creative person mm. yes ani akuinspiringa uh, um, industry ya Uganda oba international uh, market who inspires you to do uh, the music you're doing oba uh, cover zokola oba okuyimba I have so many people who inspire me not one I uh, can mention a few Whitney Houston, Michael Jackson, uh, Rihanna. In Uganda, I can look at Juliana Kanyomozi, Irene Nambiru, um, uh, Bobby Wine, Bebe Cole, um, Yeah, I think those are the people. Yes. Ke abalunji mbabuza konyo mulimutia, kasumuli bulunji nyo, abatua budde bundo kuchano zuno. Uh, Eh, kooli obudde buno enagyo sinzidde nkubuuzaako nnyo abali dubai mugamba mutya abali saudi arabia abali mu eh, united states of america mbabuuzaako nnyo abali mu uk mugamba mutya yonna yona gyosindoba nti nouno obudde kuuli otulaba obudde buno eh, nkubuuzaako nyiragamba nti webali nnyo omulimu gwokola gwa kabi nnyo ddala webali kuba nti nate okikwasaganya mu mbeera eyo mpola mpola tunoyezaako omuvubuka omulungi ennyo mukwano gwange ennyo bamuta gifela uh, aina kaimba keyazemu aka Bobby Wine uh, nakola version ye eyenjawulo ate nungi enye pomu bantu bajagadde nnyo ku youtube uh, ah, tumwina tuwayemuko ku mboozi uh, ezenjawulo nebimukwatako inkesi tonamutegeera bulungi nga tomumanyi ogenda kuba tomutegeera uh, avudde wa uh, kyekimuinspiri nkulaba nti nyimba zino aziddamu akola covers zino uh, newoali nakikyakola obudde buno so kuba tumutegeera bulungi nnyo ye ngaomuntu obudde buno omukulu uh, ogamba otya ndi bulungi sebo how are you wendi mzee mm. amannya go in case waliwo atanakutegera bulungi ku tv awo oba ku, uh, ku youtube yes um, nze nyanzi gideon but uh, ga stage nkozesa givocos uganda givocos uganda uh, bino ebintu bitandika ddi way back but not so way back uh, i started from church nga nkyali muto then nekikuliramu then i joined the ebonies ninchi improving as a music producer and arranger mm. uh, started composing songs then i looked at certain artists nengamba oh maybe artist artist music can be kinda good i looked at whitney houston engeri gyeyakolanga music way nemmanya nti covers nazisobola okuvaamu ekintu ekikulu for example i will always love you mm. it is not a whitney houston song mm. it is a dolly patton song mm. so naye kava ye yavaayo kinda better than Dolly Parton and baasigala Dolly Parton alina amaanyi ge ne Whitney Houston asigaza amaanyi ge tuddemuko emabega uh, oyogedde ku ebons ojoininga ebons ogijoininga ddi uh, ebons eno mm, era wajoiningayo ng'okolayo kyo ozanya movies obeera obadde obadde oyimba mu ebons Um, in the ebonies najoininganga instrumentalist at first because they were looking for a very good pianist mm. mu 2014 ngatandika yes mm. mm. so ugenzeyo ng'oli muzanyi wa mukubi wa kivuga uh, uh experience yali etya mu ebonzi era otuuka okuva ebo okyaliyo gyendi tho gyendi part time La, before nalingayo full time nga it's a full time job right now it's a part time job because mm. I have to concentrate on my career and my funds as well. Mm. Mm. That is Jifela. Uh, atudde ah, mukemabega obulamu bwongo omuntu ah, nga tetunajjaawo oli buno obudde nti music gwokulwa covers ono kuba oza okola enyimba nyingi nyo olwema namakula namulabako nga omukoze ababitusi ah, bangi booza okola kava zaabwe tuddemu kemabega obulamu bwongo omuntu gifera kuba manyi osomye olina woobadde kutandikiraawo gifera bamuzaala luddawa then twogere ne ku misomo gyongo omuntu okay personally um, g vocals banzaala kayunga bugerere ndi musajja muganda neddira mbogo and uh, i have a diploma in performing arts oba osobola muyita mdd yes mm. as well as a, a certificate in information technology mm. website designing mm. yes kati owunzikudra nti website designing ono omuleka ate nodda mu bintu bino byolimu lwansonga ndaba bino bifuna nnyo okusinga biri mm. ku nze si ku mm. balala yes mm. Mm. okay kati awo tujje ku mulamwa gifera ngo otandika ddi nti kati nze gifera ngenda kuba nkola covers besides okugamba nti because i know nakayimba kemanyi kewakola ngaomuntu yove song there like two songs you did why didn't you decide nogamba nti kati kankole music nga wange nyimbe okusinga okola uh, zino covers rather nate okola covers yeah i looked at the industry and uh, the disorganization erimu nesaagala kuleeta kintu kiri half backed mm. nga njagala ndeeta ekintu nga kigumidde bwe ntandika ogamba nti nyimiridde nga solo artist nga ndi serious nga si kyakuyiiyayiya kuyita eno neeri so i decided to first do cover so that i grab people's attention bwe mmala ofuna attention yaabwe i release a song immediately awo mba maze okkitomeza naye bwe ngamba nti ngwewo bugwi nga artist i feel like But you already have some songs you did. Mabega Kao. Yeah, I did them and posted them, and posted them on my YouTube channel. However, I wasn't so serious about them. Oh. Yes. Uh, so mainly, Amanya uh, uh Agassi uh, Nkata demo kola covers. Otandika diyo kola covers. Era luimba chula sokela kola cover. Si jukila luimba luna sokela ko, but chenzi jukila. Nzi jukila nti nazita andika mu COVID ingabatu CBA. nga bakisibye you remember the, the, yes remember the 14 days uh, the 14 days and nights uh, wenatandikira ezo covers serious lutandikaziteka ku social platforms mm. nali sizifaako nnyo before but mm. maybe covid yeyanzibula amaaso nangamba mm. bonna bakola covers bajja kuappreciatinga nalina okwenoonya eddoboozi lyange liggwawa okwetereeza personally musically okutegera industry how to handle certain situations so i first had to look into the line of covers then afterwards ndioke nzijenga we munda bakati bizikono mukola covers mulimu kibaita at times omuntu asobola okukwata n'akuvunaana okuba nti tewamusaba lukusa okola covers at times mulimu abakola ebintu ng'ebyo mm. gwe bana abantu bojja okola covers zaabwe bakuwa olukusa oba balukuwa okulaba nti nyumba zino oziddamu abamu ozza okolaboratinga nabamu era mu same league Mm. Yeah, it depends because uh, what we call a cover is kind of different from redoing someone's song. Mm. bwokera ku makya n'ogenda mu studio n'oddamu n'okola oluyimba lw'omuntu n'otateekamu what we call a disclaimer to prove that it is a cover trust me bajja kusuwinga yes but you have to tell people that this is a cover era n'omuntu eyaluyimba yono mm. okitegeera that is a credit to the artist naye kasatogaba credit n'otateekamu disclaimer oh god mm. kiba mm. kibi yes abayimbi bano cause at times ene nyimba zokola abatera okulaba nyimba za gifela nozikola nezinyuma nyo okusinga n'omwimbi yazikoze uh, do they give you credit oluvannyuma lwokukola ennyimba zino zitambulaku uh, social media zenjawulo yes people give me credit and artists give me credit however not all of them abamu banyumirwa ne basirika mm. naye naali abamu ne banyumirwa ne bavaomuntu ah, gwe nsookera ddala ye his excellency robert kyagulanyi sentamu mm. yasinze okupushinga then um, the banina yes nabo bampako credit um, i remember the b2c bampako credit uh, rema namakula yampako credit so many yeah mm. Mm. so olinawo uh, olinawo enteekateeka mu maaso awo okulaba nti okolako nabo ennyimba zennyini nga si kavazi redy you, you getting engaged with them i would love that but im coming as an artist nja kikola mu maaso awo nga mmaze ngenda kuyimbira serious music ddala then no covers as i told you before nti covers ezo kisinzira n'oluyimba by the way kati for example this song mm -hmm. lwafulumye nga message erimu nungi hmm. nga dulaga nti lukwata ku mutima gw'omuntu bcause fena fena tulina bannalumansi bangi hmm. osobola okubanga hmm. so um, i don't think i'm going to leave the covers as well mm. covers its part of my life personally mm. yes okay uh, tujje ku nsonga enkulu then tujje nebira ebiddirira awo uh, okoze oluyimba lwa bobby wine a principal uh, akupostinze ak oluzeemu naye kinda collaboration bulinga abatukoze mwene naye nga ise cover uh, ojjawo obuvumu ogamba nti kankola olumba lwa bobi wine ngaate ayina amagye abantu webamanyi nti balumbira ddala n'olukola ate nofuna obugumu nga gwe okulaba nti oluddamu i believe omuntu w'omutima omulungi aba alabika era n'abantu abamwetolodde babeera balabika ayina amagye but si mabi yesu babawo amagye nga si mabi nga bolaba nti katonda alina omutima omulungi ennyo naye teera siula alina amagye nga si mabi so thats i believe siina kikyamu kyenakoze ekirowoozo kijjawo okugamba nti kanzire mulimba lwa bobi wine nga lwakatambulako ennaku nga ssatu n'okola kava yaalwo olimba nalwagadde personally message erimu bcause uh, lunkwatako i think i had some friend of mine gwenalinga buli kimu nkikoze abcd naye nasalawo okubwaka so i thought this is a very good chance for me to use this message maybe to send back to this person because this person is trying to come back to me yet i can't get twogera ku mukyala muntu yes okay mm. kind of relationship yali muntu wo no she was just a friend of mine mm. um, nga boolaba nti we have so many friends ng'abantu mm. then ye n'omutwala nti maybe she is your best friend gwomanyi nti kino bwaba mu buzibu omuyamba waba kino you do abcd mm. so maybe literally okuddamu oluyimba lwa bobi waina lumansi mm. obadde n'ensonga lwaki oluddamu nti omuntu oyo mm. yakutisamu oluyimba luno no im just giving an example lwaki nawulidde nga lyrics zinkuteeko okuluddamu but my main reason lwaki is because the song is good you know you can't, you can't do a cover of a song that's not good mm. yes the song is good it has some lyrical maturity it's good mm. That branding okuluja mu sale ya Bobby Wine mu yaluyimbide noja no ruomesa ah tachinza muti samunga Bobby Wine tulimbalango muleza agenda ayizo dutwala obago okufuna ndoze dutwala kubanga romi no kusinga original version yo mukuru echo kusinga mbadde si chimanyi according to our comments obadde ndozo jozisoma ku youtube mbadde sina bakos mbadde ndi busy na ye hmm. i believe he did some great work because he's good he's good lyrically he's good vocally he's good creatively he's good so i have no comment over that ah, tugenda kuyita eh, ah, ezimu comments eziri ku youtube abamu ku bantu babadde bajja bawo credit ah, ku luyimba oluwazeemu naye before that ani akuinspiringa industry ya uganda oba international uh, market who inspires you to do uh, the music you're doing oba uh, covers zokolo oba okuyimba i have so many people who inspire me not one i can mention a few whitney houston michael jackson uh, rihanna in uganda i can look at juliana kanyomozi arin nambiru um, uh, bobby wine bebe cole um, Yeah, I think those Help are the people. Yes. Okay. Mm. Uh, let's go through some of the messages ziri ku youtube aba commentinze uh, osobola okumanya abantu bano baappreciate nze nyo ekintu kyokola uh, lwamuyita fatima henry yagambye nti well done to sing that song again you powerful voice x uh, ono n'agamba nti the way i love you g vocals only god knows meaning people they already know you bakumanyi nokumbabuta grace uh, deo na nti no the boy has nice voice sako ntiwa nti muta hassan Uh, okay onagambe thanks bro uh, naye bobi asigala ya singa respect mr president fat watu bwe yagambye guys are trying to comment uh, ku, ku youtube fe ya emma uh, emma waswa this song is so sweet g, with g vocals uh, kanuye comments zinzo oba zikola makulu kusaidio. uh, okay more than to comment extremely nice and strong message bagadde nobako buli mu luyimba luno eno ah, nga tuvudde mu ki akayimba kano bukawuliriza obulungi meseji yalwo gwe bwoba ogiwulira egenda luddawa oba yageza kuwaidinga something i can't comment on that but as a songwriter i can see the creativity he has mm. yes. the creativity yes omuntu wawuli olimba luna lumansi ayinza obutamanyi njagala tukijje okuba katoledde gwe oyinza obba okitegedde kiri mu luyimba ausyoredy have uh, ensonga lwaki wakoze oluyimba luno duddamu that message behind the song bwowuliza oluyimba luno eno lulimu zite love song oba its a political song the message in it oluyimba lulrelated to social life ku buli muntu yenna nawe kenyini lukukwatako So it's not political, it's not love, it's just a general song. A general song? A general song, yes. Tuwe mulaini. Watch the kale verse mu jomani. Muri joe kasanti katika bwenye mbenu bajadute gira. One line. Naruma sito kabira, bogwa musasake, we kabire. Katuwe, katuongere. Yeah. njagala omuntu apiikinga eddala oluyimba luno luli ku ki kubanga tuweza buwuliza nti bobi wine atadde oluyimba nalumansi njagala omuntu asobole okuwulira ddala oluyimba luno luli ku ki tuwe evasi emu one verse mm. I, I'll give you the verse because I'm arranging a live performance for that song. Okay. Yes. Mm. I'll give you the verse. Mm. kura show and jakutegeza. Togenda jitu wakati. Gwe ya oluyimba. Mm. Mm. okitoka hint uh, uh, ezimu ku lines wayimbye mu luyimba luno lines mweziri eziwera waba oluwuliriza kwe ku youtube channel yange mm. osobola ogenda noziwuliriza bulungi am arranging a live performance mm. where i want to make a difference in the music industry because music abadde atandisa obeera disorganize abayimbi bayimbanga bwe baagala ba producers eh, i don't know whether they people no longer have vocal training people no longer have directors to direct them musically bafa kukya kwambala kyokka so i want to make a change in the music industry nga boolaba nti rihanna bajja ku stage bwawulikika mu studio bwawulikika ne ku stage not nti omuntu bwajja you feel like is this really the person so um, mweyo sho mwengendo bagambira mulabe how i'm going to be performing that song very well sagala kubasunira ko kinene at the moment yes first enjoy the show mu bantu bano bogama ati ababadde bononye music tebononye bambi no no no no everyone is creative mm. but ngabe ngambe they might not have people to help them Mm. nange kenyini i might be creative naye nga nange singa mba nfunye omuntu anyambako mm. nenyongerako mba nsingako wendi mm. yes. okay. mm. uh, ku kintu kyoyina oba talenti gyoyina nga gifela uh, industry eno yinza owulira oyagala gigattako ki weeri oyagala gigattako ki wola bantu wano wakyaliwo eddibu njagala ngatteho kyoyagala okugattawo njagala kugattawo music ali clean njagala kugattawo music ali clean yes mm. Uh, okay, let's go back. Are you in any management? Oba we driving a wekka? kozi okayise ogambye oyagala kutandika kuyimba mu maasaawo oyina management yakuyambako okukola bino ebintu byokola oba okyali wekka ngaomu at a moment nkyali nzeka mm. yes okay twogere ku kyo gyoyagala okuteekateeka weare told you, you planning to have a show in dubai eno sho genda gikola otya era erimu baani abali behind it kubanga tuwulidde nti akayimba kotegateeka okukola oba okufula oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku, oku, main main point kayimba ka bobby wine why this song lwaki akayimba kano era lwaki dubai lwansonga nti abantu bonna kebera ensi ki ke kayimba akasobola okwogera ekibali ku mutima yes kyoganya okwogera olwedde nodduyimba anti kati simanyi kiri ku mutima gwa mulala oli ayinza obeera nenalumansi nga eh. maama we oli ayinza obeera nenalumansi nga yegwe presenta oli ayinza eh. obeera nenalumansi so nalumansi yeah. can be love, nalumansi can be genuine, nalumansi can be anything. Mm. Chovola Nagambe, His Excellency, mm. is a very wise and creative person. Mm. Yes. How did you feel? Bobo Wine kuwa credit here. How did you feel? Kubanga, ye muntu buli omu gwe yali egombye mm. okumusako ku page ezize. How did you feel about Bobo yakutade ku page I felt so good because it, it was a big surprise. I was performing somewhere. nagenza okulaba nga abantu bempafomingira bandaga tweet gyeyabadde atadde ku twitter handle ye so i felt so good and i felt appreciated mm. i really appreciate him as well for believing in me and appreciating young talent n'okulaga nga leader nti abaana abato tubakwatako tusobola obbatuusa wetwandibadde twagala batuuke bangi bakomentinze bagamba nti akayimba kano wakazemu n'okusinga bobi wine era bagamba nti kekali badde original version y'oluyimba luneeno bw'osanga bobi wine essaawa zino ngaomusanze oyinza mugamba ki nsooka kumwebaza kuwandiika nakuyimba luyimba lulungi nnyongoolo I don't, I don't believe nti olwange lwasinze olulwe lwa nsonga nayimbi lulwe so there is nothing like olwange lwasinze olulwe No, you can't. We can't. We can't judge people by what we hear. We mm. judge people, but by what they create. Yes. So what he created, I could not create it if he didn't create it. Mm. newemba doboze eddungi i can't mm. me binga. so we can't judge people by that he it was a very good song in fact it is a very good song and it will always be a very good song mm. you've done weddings era mbaddeko nawe bbanga emabega twakolako fenna uh, you my good friend i know you okimanyi bulungi ebimu ku bintu ebiyinza obbanga bitawonya industry mu bantu bembadde gyankolako nabo nange bebakyala abo era zimu ku challenges wali osanzeeko naawe twaliko fenna uh, noosanga ebintu nga bino eno uh, ezimu ku challenge ezisinga okutawanya zezirwa by mentioning ezimu kusinga okutawanya ngaomuyembe challenge zendaba za abantu naddala abagagga batayagaliza you agree onto something and then they don't fulfill yet wetaddemu nakuteeka mu los mirundi mingi so maybe that mu industry kyekisinza okundisturbing hmm. hmm. kati omuntu akwetaaga nga gifeleyinza okufuna atya era otera kuyimbirako mu bitundu ki ayinza okwetaaga asobole okuba nga akufuna yes uh, my number maybe or my handles or location what do you want exactly okay my channels all my social handles are g vocals uganda g space vocals then uganda then location you can meet me opposite empire casino op or opposite imperial royal that is a place called red basket every friday we have tables at 300,000 for people. You get um, a meal and a drink as you enjoy G Vocals Uganda. Yes. Yeah, maybe that I can call that. Do you already get gigs? Uh, Batira kuita no yimba ku mikolo ku mbaga uh, oba tonatukawo awo ochali mu nights. Natukawo dachovola abantu no nakul moro nights at a moment. Lwansonga ntambula nnyo. Simba wano kana ine ebweru. Wado tambula no Yes. Mm. Mm. Which countries have you visited so far? Joyimbiddeko. Yeah, I've been to Egypt, I've been to the UK, I've been to Canada, I've been to Boston, I've been to um, I've been to Dubai, I've been to Saudi Arabia, I've been I've, I've, I think South Africa. Yeah, I went in South Africa last year, but one year. South Africa, I was there, had a birthday performance there. Mm. kyensinga okwegombako era n'okwewuunya ennyo simanyi bw'okikola twaliko ewa pasita iga, mu church nakuyita ojja opafuminge yaze band nabagamba mulindeko ekintu bandi enamba kyekola nokikola omuntu omu you playing instrument same time ngaoyimba nga te buli kivuga okikubidde mu luyimba olwo ekyo ekintu okikola otya okupafuminga omuntu omu ekyetute bandi enamba nokikola omuntu omu Uh, first and foremost it is god's blessing then secondly rehearsal thirdly passion. Fourthly, professionalism. Mm. Yes. gizaako okubinyonyola omuntu abitegeere ah, katonda bwakwiwako amafuta oba osobola okutuukiriza ebyo byonna byoyagala bwamala okwiwako amafuta oba nakuwa ekitone ekimu olina okukyagala that is passion n'okiteekamu amaanyi number three norehearsing rehearsing i don't know how they call it in uganda exercising or rehearsing no banga okola rehearsal all the time so that toddirira mabega kuba omulembe gusigala gutambula then professionalism of making sure nga tebakukwata nsobi osigala ngaoli clean mm. yes talent gyoyina eno ofunako kakadde n'ogigabana n'abantu like you train them or something like that okulaba nti okuratingayo abantu abali good abasobola okuyimba nga bwoyimba oba kyasigalizanga gwe No, I have people I'm training because very many people are in my inboxes and they at times have online courses because most of them are abroad. Abatasola Kuntu Kirira, Benjigiriza, that is the keyboard and vocals. Mm. Yes. According to the way you sing, when a Uganda, ani gwolaba n'ogamba nti nyimba bulungi naye omuntu oyo ayimba okunsinga iwould like to be like him oha ani gwola noga ddala vocally this guy is good buli muntu alina vocal strength ye na buli muyimbi alina vocal strength ye kisinziira kunsinga mu saidi ki yes so olina boolaba noga nti gundi yasobola okuyimba obulungi bani boolaba nti ddala kyenkola nkikola naye n'oyo si mubi ya abayimbi abasinga si babi abayimbi abasinga si babi for example kiringa omanyi okuyimba kuli fani naddala mu genre eno ntayinza okukera ku mata let me give an example uh, john black yali yakajja nga bagamba ayimba oba atya abcd you understand but he was singing very well in his way era nga bw'okwata vocalist n'aba vocalist mulungi atya tasobola kuyimba ngaani john black naye ate bw'aba nga ye ng'ayimbye mu ngeri ye ng'omuntu omulala ajja kuba asobola okuyimba bulungi so buli muntu kati for example alien skin right now oli bw'aba takigenderedde ayinza owooza gayi tayimba but he is singing well si buli omuntu tajavaayo ayimbe nga alien skin. Meaning Mulungi Mustairi. Yes, everyone has their plus. So mm. the, you can't compare anyone to anyone. You mm. can only compare yourself with yourself mm. yes kati olomuchala ngambye nti atweyoko sample yobuyimba ogenda kumpa yobuyimba busatu uh, ogenda kumpa kaimba karema na makula kona kakolero bulungi uh, eh, sample of video jo kumpa yo lines ngazi zo bava same ompe ya kaimba ka uh, ah, aka unknown ko kona kona ah, koma then ompe na kaimba ka mwaka kadde njagala kaimba ka uh, akaimba kani fred sebata kona komanya ka fred sebata akakadde mpe nyimba satu ngozinyimbira tandike nani rema na makula nakoyo kumira malusu nange nakoyo kutunulira babalina baabwe ne baserobeza nga nze bwensalirwa nasomusomuka kwabalemwa nengobera ku lukalu lwabo abawanguzi kati nange bwe tula mu bantu mpulira njamu byonna byonna byebabadde basuubiza nsiina eggulu olwo nendaba mbifunidde mu kino ekitereke ky'omukwano aya ako kakubye kati mpaka yimba ka ndowooza kankwebuwiza enjagala oyimbe hmm. cause mtold i can select any song hmm. nokayimba nga wenkakusabye mpaka yimba ka buladina ndibako yakanyimbire mpayo vaseemu <laughs> oh, pulatina ndibakoya pulatina ndibakoya omwana wange ogenda bufumbo bwonga omuntu bulatina gusose mwana nga enyamba buyambi oterera obeyo ofumba emirembe mu mikono gyensuwa yange mwamwentadde otuze otutono kale amata abajjanga gwe mwona sonsekanga olwendo bulatina ngaosenako otulala nonyako otulala nobatika simanyi oba otegedde ensonga nkunyonyola bulungi ebintu wotategedde ngoŋŋamba givuko nga nziramu siri kutikka emidibo man this is real talent kayimba kikemba nkuwa akasembayo kayimba kikoba okuba akasembayo akayimba ka fred sebata kebayita no mpayo konampaako akafeero akakafiro uh, kayimba kikabampa dipo mpa dipo akakafero nyimbisiza eh, akadongo kamulira uh, oh, nereero navuddeeyo bukunje gye mutyanga nzijangulala ne gita nzize kutabbira njiri nafuuka muntu mulamu baana ba ssebe yali omukoonyi w'endigi zonna dipo naziggala nga mukompoomera kunyenyweza n'obulya nengunywana abagotonda ndeka abakutte ku ttama ng'olwaba tewala jimba tirivisa entege nga nti tumuuta n'okukira supu wa wano wabanga mugome <laughs> kituyita talenti omuntu ng'asobola okuyimba ng'atali vasitaire bulungi nnyo ebigambo ebisembayo gifera eri omuntu akulaba munauganda n'omuntu ali ebwerweyo nayo n'akulaba Ah, oba olyona akanamba kesimu sooka bawa incase akwetaaze for business asobola okunoonyako um, ebigambo ebisembayo is always lemera ku talent gyolina making sure nga oli focused tokkiriza kubeera diverted being a good artist does not mean ti olina okunywa enjaga being a good artist doesn't mean olina okukozesa abakazi being a good artist tekitegeeza kubanga obeera n'abasajja buli kiseera you have to be principled osobola okuwangaala mu bulamu bw'ensi that is what i can tell you as a, an artist out there ayagala okubeera omuntu ali popular then my phone number is 780 226 291 yes okay. for bookings only mm. and business kale tugenda kujja e dubai anytime agenda kuba babulya esawa yonna agenda kuje dubai awo ku nsonga zezimu kayimba aka kanalumansi uh, basically naye nga grow na mc mutano wa chabazinga ndine ne ku camera uh, twesulo lunaku oluddako oba babuli yao ne stories ezijja nyinji nyo uh, subscribinga likinga commentinga ate sharinga see you wenye simi Try